आशीष आया ये क्या हो गया नहीं यार आज क्या हो गया मेरा यार मैं कहाँ जाऊंगा यार क्या 자, 자, 자, 자. भाई ऐसा कला मैं अपने मार देता हूँ अपने मार दो अरे मिश्रा जी पानी खत्म हो गया है यार जुगाड़ करिए पानी का अरे शुक्ला जी कहा टेंशन आ रहे हैं बंदोबस्त करते हैं कुछ यार लीजिए बाल्टी जल्दी कृपा करिए यार हमारा नहाना दोनों अटका है यार हा? अरे लीजिए शुक्ला जी पानी का बंदोबस्त हो गया है अरे धन्यवाद मिश्रा जी अरे कहा है कहा शुक्ला जी नहा लिए नहाए तो मिश्रा जी मगर पानी थोड़ा नमकीन था हाँ? बात है